こんにちは、粟田洋介です。今年の8月は2つ個展の予定が入っていて、8月全般は鎌倉、そして後半が東京の高円寺なんですけど、その鎌倉の方に出展するための絵を、このキャンバスにアクリル絵の具で今日は描いていきます。展示の詳細は下の概要欄に記載しておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。 そんなわけでちょっと鎌倉を意識して書いてるんですけどなんか特別に鎌倉を書こうというんじゃなくて鎌倉っぽいイメージ私にとっての鎌倉のイメージってなんか海が近くにある文化的な街って感じそんな感じをちょっと涼しげなイメージで書きたいなと思っています 私は展示会にはほとんど新作を出すようにしていますまあ同じ作品を違う展示にちょっと出すこともあるんですけど私のいろんなところでやってる展示会こっちでもこっちでもいつも違うものがたくさん見れて面白かったという感じで楽しんでいただけるように毎回たくさんの新しい作品を用意しています でもこの間見た作品やっぱり欲しいなって思われる方のために同じ作品を別の展示会に出すこともありますでもその欲しいと思った作品が <laughs> 次見に行った時にあるとは限らないんですけどねなので気になったものがあれば連絡していただけたらと思います では絵が完成しました。これは水玉の夏というタイトルです。ちょっと鎌倉をイメージしたんですが、さっきも言ったように私は鎌倉は海の近くにある知的で文化的な街なんて勝手に思っているので、なんかそんな感じのイメージを思い浮かべて描いてみました。水玉の夏というのは展示会のタイトルです。